الحنين مثل البشر حياتي لا ضل القمر صوتك صدى ليالي السهر ومثلك ما صار لا تنحني مثل البشر حياتي لا ضل القمر صوتك صدى مثلك ما صار When you hold me in your arms, I'll be strong, I'll touch the sky. Our love will never die, like a dream, like a star. تختفي ضل النظر كون الصفا وكون المطر رسمك لدى خلى القدر هالحلا يختار لا تختفي ضل النظر كون الصفا وكون المطر رسمك ندى خلى هذا القدر الحلا يختار Yangı kutu sarı tavacan together. I'll be yours.